אז אנחנו בשבוע מספר 10 ואנחנו ממש עוד מעט ביעד. בשבוע הזה אנחנו הולכים לעשות עוד פעם טסט של 1,000 מטר ברצף. בנוסף לזה אתם הולכים לעשות טסט ומדידה של 2.5 קילומטר. המטרה שלנו זה לדעת ולהכין את הגוף כבר מבחינה מנטלית למרחק. מעבר לזה, אנחנו נלמד איך לעשות תנועת דולפין עם סנפירים ארוכים שאתם הולכים להשתמש באימון, ואתם הולכים לעבוד על תרגילי שחרור כתפיים. למה זה חשוב? כי לפעמים אנחנו מרגישים עומס בכתפיים כי עבדנו חזק על השרירים, ואנחנו רוצים לשחרר את חומצת החלב ולבנות את הגוף שלנו בצורה הרבה יותר טובה. אז קדימה, מה שנשאר זה למים.